саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз 31 бірінші параграф қуат деген тақырыпты қарастыратын боламыз әрине бұл жетінші сынып физикасы құрметті оқушылар әрине біздің каналға ә, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар әрбір сабақты шыққан кезде өзіңіздеріңіздің физика сабақтарыңызды жетілдіруге мүмкіндік алатын боласыздар жақсы олай болса біз кеттік ә, жалпы бүгінгі сабағымызға тірек сөз яғни арқау болатын негізгі тірек сөздеріміз бұл қуат қуаттың өлшем бірлігі ватт деген негізгі тірек сөздерге тоқталатын боламыз әрине қуат дегеніміз не дейтін болсақ бірлік уақыт ішінде атқарылған жұмыстың сипаттайтын физикалық шама дейміз мысал ретінде мына суретте көріп тұрғанымыздай ә, қайбір баланың қуаты мықты екендігін білу үшін екі балаға да бірдей жұмыс тапсырамыз неше уақытта мына жерге алып шығады деп қарастырамыз да яғни бұл жерде қайбір бала бірінші жұмыс атқарады көп атқарады аз уақытта көп жұмыс жасайды демек оның қуаты көп деп қарастыруға болады екен нәтижесінде біз қуатты қандай әріппен белгілейді екенбіз n деген әріппен белгілейміз қуатымыз тең болады жұмыстың уақытқа қатынасы яғни қуатты н әріпімен белгіледік өлшем бірлігі ватт болады екен ал а дегеніміз өткен сабақта айттық жұмыс деген болатын болса өлшем бірлігі джоульға тең ал т деп отқанымыз біз өткенбіз ол уақыт өлшем бірлігі секундқа тең екендігін білеміз енді біз ә, жалпы әрбір формула айтқан кезде мүмкіндік барынша атымен айтуға тырысамыз яғни қуатымыз тең болады жұмыстың неге қатынасы әрине уақытқа қатынасы деп қарастырамыз енді э, оқушылар біз осы жерде нені қарастырайық жұмысты формуласын тапқан кезде яғни жұмысты тапқан кезде формуламыз қалай түрленеді деген сұрақ туындайды әрине біз мына бір ережеге бағына отырып яғни көбейту амалы көбейту амалы деп алайық теңнің мына бетіне бөлу амалы болып түседі иә нәтижесінде мына жерде ә, жұмыс тапқан кезде екі мына уақытымыз бөлу амалында жатыр демек теңнің мына бетіне көбейту өтеді нәтижесінде қуатты көбейтеміз уақытқа деген формула шығады екен ал егер уақытты табатын болсақ керісінше демек жұмысты бөлеміз қуатқа деп қарастырады екенбіз оқушылар әрине бұл форманы түрлендірген кезде ал енді біз астында жазып көрсеттік бұл жердегі n деген қуат өлшем бірлігі ватт а дегеніміз жұмыс өлшем бірлігі джоуль т дегеніміз яғни осы істелген жұмысқа кеткен уақыт деп қарастырады екенбіз осыған байланысты әрбір нені қарастыратын болсақ қуаты жүз аттың күші бар пәлен аттың күші бар деп қуатын қарастырады яғни осы жағдайда оның жылдамдығы оның бір атқаратын аз уақытта жұмысына тоқталамыз әрине енді қуаттың өлшеудің негізгі бірлігі ол ватт деп қарастырды не үшін ватт деп қарастырылады яғни джеймс уатт деген соның құрметіне қойылған сол ғалымның құрметіне яғни қуатты э, ең алғашқы болып яғни бу машинасын ойлап тапқан ағылшын ғалым яғни джеймс уатт болғандықтан соның құрметіне қуаттың өшін ватт деп қарастырған екен қысқаша вт дейді екенбіз ал енді қараймыз ватт э, бір ваттымыз тең болады бір джоульдің бір секундқа қатынасы немесе қысқартып жазған кезде бір ватт яғни вт тең болады бір джоуль бөлінген бір секундқа деп ал енді жұмыстың өлшем бірліктері қуаттың өлшембіліктеріне тоқталатын болсақ бағана айтып кеткен бұл сынау жағдайлардың барлығын айттық иә біз өткен сабақта ал енді бұл жерде қуатқа тоқталатын болсақ бір киловаттымыз мың ватт немесе оның үш дәрежесі бір мегаваттымыз миллион яғни немесе оның алты дәрежесі бір милливаттымыз бұл мыңнан бір немесе оның минус үш ваттқа тең немесе бір микроватт бұл миллионнан бір немесе оның минус алты дәрежесі ватт деп те қарастыруға болады екен бұл әрине қуаттың негізгі өлшеу бірліктері болып қарастырылады ал өлшем бірлігі фат. окей оқушылар ары қарай кеттік енді осыған байланысты тақырыптық тест тапсырмаларына тоқталатын болсақ әрине жалпы двигательдің тарту күші берілген иә сексен киловатт ньютон иә кешірім сұраймын ары қарай ә, электровоздың жылдамдығы берілген 36 километр бөлінген сағатқа тең демек табу керек қуатты дейді негізгі си жүйесі бар яғни 80 киловаттымыз 80 көбейту 10-ның 3 дәрежесі то есть ньютонға тең иә? ал 36 километр сағатымыз ол жылдамдық яғни 10 метр бөлінген секундқа тең деп өткен болатынбыз ал формуласына келетін болсақ қуаттың формуласы жұмыстың неге қатынасы уақытқа қатынасы бірақ бұл жерде жоқ қой не істейміз жұмыс тегіріміз неге тең өткен сабақта айтқан болатынбыз f көбейту s демек қуат тең f көбейту s бөлінген т s бөлінген т бізге нені береді әрине жылдамдықты береді нәтижесінде формуламыз күшті көбейтеміз жылдамдыққа тең болады әрине ары қарай есептейміз қараңыздар енді n тең болады күш деп отқанымыз сегіз көбейту онның төрт дәрежесі жазсам болады ғой болады әрине көбейтеміз онның онға өйткені он метр секунд нәтижесінде сегіз көбейту онның бес дәрежесі ват болады екен әрине оқушылар ондай жауап бізде бар ма жоқ па қарайық бізде 800 киловатты белгілесек бола ма болады себебі 800 деген екі нөл бар килода үш нөл бар нәтижесінде бес нөл болды деп қарастырамыз ал енді ары қарай мысал ретінде кейбір қозғалғыштардың орташа қуатына тоқталып кетейік мысалы адамның қалыпты жұмыс істеген кездегі қуаты жетпіс пен сексен ватт аралығы дейді иә ал алғашқы атом яғни мұз жарғыш яғни бар ғой бізде мынау сендер оны көргенсіңдер ма көрмегенсіңдер ма яғни алғашқы атом мұз жарғышы яғни кемесінің қуаты ол неге тең болған екен елу бес мың киловаттқа тең немесе елу бес миллион ваттқа тең деп қарастырады екенбіз восток ғарыш зымыранының қуаты әрине мына жерде қарайтын болсақ он бес миллион киловатт деп қарастырылады екен өте үлкен иә ал егер энергия ғарыш зымыранының қуаты яғни ол нешеге тең 125 миллион киловатт қараңыздар қаншама сандар сөйлеп жатыр яғни бұл бізде осы бір ә, кейбір қозғалыстардың қуаттарына тоқталып кетті енді ары қарай мына жерде форманы түрлендіріп қарастырдық иә жұмыс тапқан кезде бағана айтып кеттік оларды біз ары қарай енді кішігірім сендерге қызықты оқиғамен бөлістік әрине бұны оқып достарыңмен інілеріңмен үйдегілермен бөліссеңдер болады қызықты бір оқып көрсеңдер болады иә ары қарай енді есеп шығару мысалы яғни осы тақырыпқа байланысты есептің мәтінін бердік және оның берілгені қалай болатындығын көрсеттік си жүйесіне тоқталдық форманың негізгі несіне шарттарына тоқталдық нәтижесіне форманы пайдалана отырып түрлендірдік мына жерде иә қараңыздар орындарына қойдық нәтижесіне қуатымыз келіп шықты осылай да біз есептейді екенбіз міндетті түрде есеп шығарған кезде осы бір шарт бойынша орындауға тырысамыз ары қарай кеттік енді осы тақырыбымыз қаншалықты сіздерге түсінікті болды түсініксіз болды деген сұрақтарды білу үшін бар болғаны бес ақ сұрақ осы бес есепті шығарамыз түсінбегеніміз болса комментарий ретінде қалдырамыз шыққан есептер болса оны да комментарий ретінде қалдырамыз мүмкіндік барынша максимум репост жасаймыз достарымен бөлісеміз иә осы видеоны бөлісейік оларды үйренсін меңгерсін жалпы физика сабағын ә, беске аяқтауға олар мүмкіндік алсын достарымен бөлісеміз және біздің каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз жақсы келесі сабақта жолыққанша оқушылар сау